te miasta Dawno zaliczyłeś falsa Moi ludzie to bracia są Dla ciebie może to banda Zwykła banda To nie banda, ale lecimy na to Daj nam rok Podbijemy Nowy Jork Nowy Jork Ale diamenty chce No i Hannibal Chcę tu stu ludzi mieć Zawsze przy sobie Serce złamane na pół Dużo lodów nas Moja kariera wyjemy na świat Niczym Hannibal Lecę do przodu i leci ma banda Przecież ty musisz to sprawdzać Nawijam ciebie na trap trap, zobacz jak lata to Czerwona bandana do kąt, niebieska bandana to gold Gang, gang, gang, gang, ej call broadcast Kickam dala, we don't let him down Miejsce miasta, ty jak zwykle false Moi ludzie to bracia są, dla ciebie może to banda, ej To nie banda, zwykła banda, banda To nie banda, zwykła banda banda Zwykła banda To nie banda, ale lecimy na to Daj nam rock Podbijemy Nowy Jork Ale diamenty chcę No i Hannibal Stu ludzi mieć Zawsze przy sobie Serce zabane na pół Dużo lodów nas Na kariera wyjemy na świat Niczym Elon Musk